qishloq hayotining negizi asosiy daromadi qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lgan xalqimiz uchun tizimdagi har bir yangilik muhim har bir o'zgarish ahamiyatli xususan joylarda klaster tizimining joriy etilishi dehqon va fermer xo'jaliklari uchun ayni muddao bo'ldi endilikda qishloq xo'jalik ishlarini yuritishda fermerlar avvalgidek turli tashkilotlarga qatnab o'g'it texnika vositalari ehtiyot qismlar uchun tashvish chekmaydi yetishtirgan hosili uchun munosabatlarda tayyorlov korxonalari bilan muammolarga duch kelmaydi buni qiziriq tumanidagi surxon kotin tekstil klaster xorijiy korxonasi klaster faoliyati misolida ko'rishimiz mumkin bu yer o'zi oldin fermerlik davrida nima qo'yadi ishdan chiqib sho'r bosgan joy edi buni ikki yildan beri texnikalar ishlatib ancha mol ko'rib turibsiz dala yaxshi puta bo'lib sho'rlangan yer ko'p edi shunga keyin mm, biz bunga qaytadan tursa qilib ishlov berdik keyin hosildorlikni oshirish maqsadida sho'rni yo'qotish uchun kattalar bilan o'zimiz ham qatnashib shu yerdan zevr oldish taklifini berdik bu taklifdan keyin mana g'allani ekdik mana unib chiqdi sho'r joyi ancha yo'qoldi sho'rni sho'r joyiga уже oz qolmadi уже haqiqatdan ham klaster imkoniyatidan foydalanib chorshanba nurmatov o'ziga biriktirilgan hududda bugungi kunda har bir qarich yerdan unumli hamda samarali foydalanishga intilmoqda buni ta'kidlayotganimizning sababi shundaki hududda bir paytlar qarovsizlikdan yerning hosildorligi kamayib ketgan edi bunday noxush holatlarning oldini olish yer unumdorligini oshirish maqsadida klaster tomonidan avvalo ekin maydonlari o'rtasidan yangi zovurlar qazilib sho'r suvlar qochirildi bizning mana shu turgan joyimiz paxtakor hududiga qarashli yerlar bo'lib paxtakor hududining umumiy yer maydoni bir ming to'rt yuz sakson yetti gektarni tashkil etadi hozirgi paytda mana shu bir ming to'rt yuz sakson yetti gektardan bir yuz oltmish gektardan atrofida o'ta kuchli sho'rlangan yer hisoblanyapti shuni hisobga olgan holda kuchli sho'rlangan yerlarni oralaridan ochiq kollektorlarni qozib ularni yer osti suvlarini qochirish yo'li bilan yerlarni hmm, meliorativ holatini yaxshilash chora tadbirlarini belgilab olganmiz va mana bugun hozir ko'rib turibmizki mana shu dalamizda 22 gektarlik kontur 8 gektarida o'tgan yillar davomida umuman hosil bo'lmagan o'simlik o'smagan paxta ham g'alla ham rivojlanmagan holda sho'rlab ketgan shuni hozirgi holatda zavur qozilgandan keyin to'liq maydon hosil olishga erishildi shunday maydonlardan hozir paxtakor hududining o'zida to'rtta konturimizda bo'lib shuning uchovida e, zavodlar qozilib ishlar bajarilib ekinlar ekildi g'alla hozirgi kunda yaxshi unib rivojlanmoqda ochiq kollektorlar zavodlar ya'ni zavodlar qozilgandan keyin yer osti suvlari balandga ko'tarilishi natijasida yerning sho'rlanishiga sabab bo'ladi shu tufayli ochiq zavodlar qozilib bu yer osti suvlari qochirishga erishildi bu yer osti suvlari ya'ni yerning o'pkasi suvga to'ldi degani bu yer osti suvi ko'tarilib ko'tarilgandan keyin g'alla ekasizmi paxta ekasizmi hech qanaqa hosil olishni iloji bo'lmaydi ya'ni ko'chatlar kam bo'ladi shuning uchun bu zavr suvlardan foydalanish qiyin ya'ni bu sho'rlanish mineralizatsiya darajasi kuchli bo'ladi shuning uchun bu suvdan foydalanishni imkoniyati yo'q faqat olib chiqib ketuvchi zavrlar orqali bu suvlar chiqarib yuboriladi qiziriqning paxtakor mahallasi hududida yuz gektar yer maydoniga ana shunday tarzda ishlov berilganligi tufayli ekin maydonlarining meliorativ holati tubdan yaxshilandi va natijada bu yilgi hosildorlik o'tgan yilgidan ikki barobarga oshdi ayni paytda esa xuddi shunday ekin maydonlariga ishlov berish boshqa hududlarda ham davom ettirilmoqda mana shu biz turgan kontur to'rt yuz to'qson to'rtinchi kontur bo'lib bu yigirma olti gektardan iborat o'tgan yili bu konturga biz paxta ekdik lekin bu konturni ahvolini ko'rib turibmiz mana begona o'tlar ikki yarim ikki metrdan ziyod o'sib mana shunday holatga kelgan sababi mana shu fermerlardan olgan vaqtimizga bu yerlarni o'sha yopiq drenajlari ishlamasligi oqibatida suvlarni yer osti suvlarini yuqoriga ko'tarilish oqibatida yerni strukturasi buzilib mana shunday ahvolga kelgan biz o'tgan yil mana shu 26 gektarga dehqonchilik qilgan bo'lsak shundan 13 gektarga paxta unib chiqdi mana hozir ko'rib turibsizlar olib kelingan texnikalarimiz bilan mana shu yerlarni strukturasini yaxshilash va uni оборотga qo'yish maqsadida begona o'tlarni mana olib ishchilarimiz va texnikalarimiz bilan birgalikda kelgusi yilda mana shuni оборотga qo'yish maqsadida mana shu yerda ko'rib turganlaringizdek 500 metrdan ortiqroq joyga biz ochiq mana zabr qozdik maqsad mana shu yuqorida ko'tarilgan sizot suvlarini o'sha asosiy zabrga chiqarib yorib yerni strukturasini yaxshilashdan iborat mana bu yerda oldin bo'lgan o'sha yopiq drenajlarimiz ishlamasligi ularni o'sha kaloduslarini yuqori qismlarini fermerlar tomonidan olib ketilganligi oqibatida natijada o'sha yer ostidagi turbalarga suvlar qolib mana yerni ahvoli shunday bo'lgan mana klaster kelgandan keyin 7 ta revolvar rusumli ekskavatorlar keldi mana yerlarni zabrlarni qozish o'sha oldingi ko'milgan zabrlarni tozalash va suv suvlarini chiqarib tashlash maqsadida agrotexnik tadbirlar amalga oshirilib borilmoqda mana bu yerimizdan biz kelgusi yilda nasib bo'lsa ishlab e, shu yerini yo'qotganimizdan keyin mana biz hozir planlashtiryapmiz ekishga buni yuqori hosil albatta olamiz amalga oshirilgan tashkiliy ishlar yuqorida ta'kidlaganimizdek besamar ketmadi bu yil paxtadan mo'l hosil olinib ko'p yillardan buyon bajarilmay kelinayotgan reja oshig'i bilan uddalandi shu klasterda pudratchiman o'tgan yil paxta hisobiga birinchi qirq sentrdan paxta berib daromadning hisobiga bitta avtomashina oldim damas менің үкім қырсын тұрдан пақта беріп әмірі режап бітті жен тұра алды алмахан деген ишан баба яна бітті жен тұра алды ондан кейін саман бөріп, бітті жен тұра алды мен ке, бір елдің өзі де білінді кластердің техникаларын ішләші кластерге мейнатты ивазлашы пақтачылықты жайға қойышы біз бір елде көрдік ғаллачылық бойынша Benim sheriklarim g'alladan 138 milyon aldı ökem. million oldi ukam g'alla doramatıdan. 148 milyon aldı million oldi saman bo'riyev degan pudratchi bu nimani hisobiga ilgari faqat qarzda turgan hamma biladi biz oqni oqqa qorani qora aytishimiz kerak bironta pulish bilan chiqmagan g'allachilikda bu rayan. 600 yuzta fermer bu arada. мен өзім фермер едім 80 гектар жерім шұның үшін мен ойлаймын ке кластердағы техникалар ғалла ека деген селка үш тос ходты бажарады һәм екады һәм агат 3 үш ұстадан кім хайдаяпты қызырықтың егітлері хайдаяпты кластер насып болса қызырыққа эффект берады хохлаймыз ма біз хохламаймыз ма о топар беріпті urug'tab borib beryapti ey men o'g'itni jorqirg'ondan qizildan 2 kun halak bo'lib 3-chi kun olib kelar edim mana qulaylik biz mana 2021 yilda faoliyat boshlagan bo'lsak shu yerda bugungi kunga qadar 15 e, million dollarlik investitsiya kiritilgan 15 million bir texnikani o'ziga bir yuz yigirma sakkiz milliard so'm texnika kiritilgan bizda bugungi kunda besh yuz yetmish to'rtta oila pudratga besh yuz yetmish to'rtta papka ochilgan kartochka ochilgan o'sha yerda har bir buxgalteriyadan chiqim bo'lgan moddiy resurslar to'langan ish haqi naradlar asosida to'langan o'sha yerda учетda yuritiladi oyni oxirida yilni oxirida o'sha mavsum oxirida har bir pudratchi kelib o'zini g'alvirini ko'taradi qani man bu yil shuncha o'n gektar yerga ishladim qani qancha daromad qildim qancha xarajat qilibman degan narsani ko'radi mana o'tgan yil biz ikki milliard e, ikki yuz ming so'm paxtadan e, qo'shimcha daromad bonus to'ladik bu yil g'alladan uch milliard besh yuz yetmish bu nima degani bu degani shartnoma bilan oila pudrat bilan o'sha e, korxona rahbari bo'lsa shartnoma tuzilgan shartnoma asosida u rejani bajarsa moddiy resurslardan iqtisod qilsa foyda bilan chiqsa shu yerda mol anavlari belgilangan haligi mukofotlari belgilangan ya'ni ish haqidan iqtisod qilingan ish haqi belgilangan agrotexnika bo'yicha ish haqi berish kerak ish haqidan iqtisod qildimi yuz foiz ish haqi o'ziga qaytarib beriladi mana chora amirovich o'tgan yil bir so'm ish haqi olmasdan o'zi ishladi lekin ish haqini yuz foiz yilni oxirida berdi bu narsani bundan tashqari moddiy resurslardan ekonom qiladimi yetmish foizi beriladi foydaning foyda qoldimi masalan planni bajarmasam foyda qoldimi ellik foiz qoldimi o'sha ellik foizni unga bonus sifatida mukofot beriladi bu yilgi kunda mana bir yuz ikkitadan adashmasam eng oldin bir yuz yetmish million so'm oldi endi bir yuz yetmish millionni kim oladi u yerda oila pudrat a'zolari oladi bir kishi olmaydi u yerda oila pudrat a'zosi masalan bitta oila pudrat a'zosiga o'n kishi bo'lsa o'n kishi e, yil davomida olgan ish haqiga nisbatan foiz to'lanadi ularga ana shu bir yuz yetmish million ana shu o'n kishiga taqsimlanadi bizda qishloq xo'jaligida mana necha yildan beri sevoborod almashlab ekish yo'qolgan bu narsani bu narsani tashkil qilishimiz kerak bu narsani tashkil qilishimiz uchun bizga chorva kompleksini yaratishimiz kerak biz o'zimiz majbur bu narsani qilishimiz kerak mana shu yerda e, masalan amofoslar hozir qimmat bo'lib ketyapti masalan bu yilni o'zida mana uch ikki ming gektar yerga organik paxta yetishtirdik bu ham biz qishloq xo'jaligini ilmiy yondashish bilan ish olib boryapmiz birinchi kelgan ishimizda qilgan ishimiz bizda agrotex karta tuzilmagandi biz o'tirib agrotex kartani tuzdik mana shu yerda ishda ishlamaydigan ishdan ketgan yetmish sakson yoshga kirgan qariyalar mehnat faxriylarini chaqirib bitta bitta agrotexnikani har bir ish turlarini bu yerni sharoitidan kelib ko'rib tasdiqladik ular bilan ular bilan ishlab chiqdik keyin kengashda uni tasdiqladik mana shu jarayon har yili ikki ming yigirma birda ham yigirma ikkida mana yigirma uchda mana har bir ekin turiga biz tasdiqlab olamiz ana shu agrotex karta asosida ishlanadi agrotex karta asosida ish bajarilishi kerak biz hozir ilmiy yondashyapmiz masalan mana prezidentimiz aytyaptilarku ilmiy yondashinglar deb bizni asosiy yerdan yerda mana shu yigirma ikki ming to'rt yuz gektar yerdan unumli foydalanishimiz kerak maksimal darajada foydalanishimiz kerak chunki yerdan o'zi unumli foydalanmasangiz yerga qaramasangiz yerga o'sha e, agrotexnika tadbirlarini to'liq bajarmasangiz bu gunoh endi gunoh buni qilishimiz kerak shu narsani shu uchun mana shu narsani biz qattiq yo'lga qo'yganmiz mana yana yaqinda o'tgan yil o'sha oldingi yil bitta buyruq chiqarganmiz har bir agrotexnika tadbirini bajargandan keyin ish haqi to'lashdan komissiyamiz borib ko'radi qani shu ishni sifatli qildimi qilmadi maqsad nima maqsad yuqori hosildorlik olish bo'ldi boshqa maqsad yo'q ana shu yerda qiziq xalqini ana shu uh, boy qilish ana shu yerda infrastrukturani yaratish mana yaqinda bitta uh, shu yerda istirohat bog'i bor ekan shu yerni olib ana shu yerga ish boshladik ana shu yerda xalqni dam olsin mana teplitsani qurdik mana ikki ming yigirma beshinchi yigirma to'rtinchi yigirma beshinchi yillarda shveyni fabrika quramiz deb o'tirib rejalashtirib o'tirib bularni hammasi mablag' bu narsalarni ba'zilar aytadi nima uchun qilmading tezlikka bu birdaniga bo'ladigan ish emas texnika bo'lmasa yerdan yuqori hosildorlik olib bo'lmaydi shuning uchun biz birinchi mablag'ni texnikaga sarfladik albatta har bir agrotexnik tadbir mutaxassislarning bevosita ko'rsatmalari asosida yo'lga qo'yilmoqda bu boradagi tajribalarni ommalashtirish maqsadida klaster tomonidan seminar o'tkazildi Unda viloyat hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari ham qatnashib, bugungi kunda qishloq xo'jaligi xodimlari oldida turgan dolzarb masalalar to'g'risida fikr bildirdi. Ushbu jarayonda tumanda reja asosida 10190 gektar yer maydoniga ekilgan don maysalariga o'z vaqtida sifatli ishlov berish uchun suv, o'g'it va texnik vositalar taqsimoti bo'yicha kelishib olindi. Shuningdek, ishtirokchilar kelgusi yil paxta yetishtiriladigan maydonlarni urug' ekishga tayyorgarligi darajasi sifatini ko'rikdan o'tkaziladi. Mazkur tadbirlar samarasi hadimay erta bahorda hosil pishib, yetilishi bilan ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga klaster tomonidan yo'lga qo'yilgan yangilanishlar, bandlik ta'minlanganligi, hududda o'ziga xos infratuzilma shakllantirilganligi bevosita qiziqliklar turmush tarzida ham o'z aksini topmoqda.